你安唔安？唔快就小心身婆！你唔問你安唔安？你小圈子？你见工王亞偉啊！我今日穿對啊！五啊！動音机。见工王亞偉啊！太講個生產效大打黃啊！ 我世大睇啊你啊！啊！整得大眼睛。開放。你冇好重我哋咁樣做。我老母你唔玩得好忙。我老母你唔一人揀啲我哋格嘅。我新馬路啊嘛。傻傻個傻。我年紀大我你玩得。我先知咁老。快啲入去啦！去啊！俾面你哋做喺度啊！ 一路出嚟出嚟啊！一路出嚟出嚟啊！一的，半你噏親我。